Eh, os proxectos colaborativos teñen como aspectos positivos que son máis motivadores tanto para alumnos como para mestres, que con eles podemos obter mellores resultados e é un traballo máis creativo e permite unha maior participación. Neles podense implicar as familias ou outras persoas externas ao centro. Como negativo, sinalamos que consumen moito tempo de preparación e de elaboración e supoñen un esforzo adicional en caso de querer a súa Outro aspecto negativo é, o que, é que o control do grupo pode ser difícil ao principio mentras non están afeitos. Tamén é moi importante que as tarefas de cada un estén ben definidas e programadas. Eh, como experiencias previas ten, temos a participación a nivel de bibliotecas escolares de varios centros, participación nos Sócrates, e como novas propostas procuraremos traballar con alumnos do noso centro e de outros centros nun proxecto común.